ਸਚਿਨ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਪਿੰਡਾ ਪਰਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਟਲ ਤਾਉ ਤਿਆਰ ਪਰਗਰ ਤਿਆਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੈਨ ਸੁੱਖਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਗਰ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਪਰਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਢੰਡੋਰਾ ਵਾਲੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਇੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਪਿੱਟੂ ਜੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਬਾਂਗਰਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਾਈ ਫਿਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾ ਟੀਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਾਂ ਕੋਟੜੀ ਗਾਜਰਾ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆ ਰੇਟਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 84 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਜੋ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ 84 ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰੂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਚੀਮਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰ ਨੰਬਰ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਡਰੀ ਵਾਲਾ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਧਰਮਦ ਲੋਕਲ ਸੰਦੀਪ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਟਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਧਰਮਦ ਲੋਕਲ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਰਗਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾਲ ਚੀਮਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੱਖਾ ਨਾਲ ਕੋਟਰੀ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਪੀ ਸਿੰਧਣਾ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਤਗੜੇ ਜੱਫੇ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰ ਜਫਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਤੇ number DAV club Jalandhar ਦਾ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਲੋ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ ਧਰਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮੀ ਵਾਲੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੀਡਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਸੋਨਾ ਹੋਠੀ ਜੁਕੇ ਪੰਮਾ ਮਾਲੂਪੁਰ ਜੁਕੇ ਸ਼ੀਰਾਪਲ ਜੁਕੇ ਹੈਰੀ ਭੁੱਲੋ ਜੀ ਜੋਗੇ ਜੁਕੇ ਸੁਖਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਜੁਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਹੈ ਚ ਮਿਆਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾ ਦਸਾਜ ਹੋਏ ਤੇ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਪਾ ਖਾਂਦੇ ਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੜਾਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖੇਮ ਦਾ ਦੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲ ਕੋਟਰੀ ਕਾਜਰਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਹੈ 115 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੂੜੀ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਧਾਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਉ ਤੋਗਾ ਵਾਲੀਆ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾ ਪਰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵੀ ਕਲਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਪਾ ਖੰਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਖਾ ਚੀਮੇ ਵਾਲਾ ਜਦ ਕੋਟਰੀ ਕਾਂਡੇ ਵਾਲਾ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਪਾ ਖੰਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਤੇ ਚੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਸ਼ੈਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾੜਿਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੋ 4 ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਸੇ ਬਿਤਾਉ ਤੋਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਨੇ ਸ਼ਾਟ ਦੇ Punjab foot club Seattle Mona ਜੋਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਟੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਹੁਣੀ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਟਰੋ ਕਲੱਬ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੀ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੇਨ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਵਰਤੀਆ ਰੌਣ ਕੇ ਜੁਗਤ ਸੇ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੀ ਮੈਚ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੇ ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਐਨ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਛਾਤਕੋਟ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਹੈ ਡੀਏਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਕਰਮਦੀਨ ਫੌਜੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਦੋ ਭਰਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸਲਾਮੋ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਰਮਦੀਨ ਫੌਜੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਹੋਰ ਰੇਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪੀ ਵੱਤ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਫਿਰ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗੀ ਲਸੂੜੀ ਵਾਲਾ ਲੋ ਡੀਏਵੀ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਪਵੇਗੀ ਕਬੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਜਾਪੀ ਜੀਮਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੱਖਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਂਬਾ ਕੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਲੋ ਲੱਖੇ ਨੇ ਜਫਾ ਲਾਤਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀਰੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਾਫੀ ਲੱਖਾ ਜੀਮਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਹੁਣਾ ਚੀਮਾ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਨੂਰਮਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਗਰ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਧਰ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨਾ ਖੇਲੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਧਰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ DAV kabaddi club Jalandhar California ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸਪਾਲ ਬਾਂਗਰਾ ਵਾਲੇ ਬਾਂਗਰਾ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਐਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਰੋਡ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸ ਜੱਗੋ ਫੋਟੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਹੈਪੀ ਸਿੱਧਾ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੇ ਪੱਟਾ ਉੱਤੇ ਹਲਕੀ ਮਾਰ ਥਾਪੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੇਡਰ ਯਾਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਫੀ ਕਿ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਪੱਟਾ ਉੱਤੇ ਹਲਕੀ ਮਾਰ ਥਾਪੀ ਭਾਈ ਰੇਡ ਸਿੱਧਾ ਪਾਜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੇਡਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮਰੀਦ ਵਾਲ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਸੁਣੀ ਲੱਦਰ ਤੋਂ ਪਰ ਜੱਫਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਦਾ ਪਰਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਰ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਤੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੱਦਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਜਾਇਲ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਾਫੀ ਖੜੇ ਨੇ ਲੋ ਲੱਖਾ ਚੀਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇਜ ਜਗਾਦਾ ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆ ਨੰਬਰ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਡੀਏਵੀ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਰੇਡਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ 84 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਫੌਜੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਰਿਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ਬਾਲ ਪ੍ਰਾਣਾ ਬੇਦੀ ਦਿਸਦੇ ਤਾਰੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਬੂਟ ਲੱਤ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨੰਬਰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮ 84 ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਸਾਲ ਹੋਏ ਐ ਤੇ 5000 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਮਰਨੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਸੌਂਜਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੌਂਜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਗਾਫੀ ਨੰਗਲਾ ਵਾਲਾ ਸੰਦੀਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੇ ਤੇਰਾ ਲੋ ਪਾਈਏ ਕਬੱਡੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆ ਲੁੱਤਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ਾਹ ਕੋਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਜਮਦਾਸ ਉੱਠਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀ ਮੈਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੁਗਾ ਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ਰਲਬਾ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ